So guys, барай боловсын дараагийн фитнес дугаар тавтай барилцгаана уу. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ жим болон калистеник орцуулах гэж байна. Хэрвээ та жим дээр гэртээ байгаа бол хаач үсэн та энийг хийх боломжтой. Hmm. Who the hell is Byra Brothers? Энэ удаагийн дугаар маань юунд төвлөрсөн бэ гэх юм бол таны бүтэн гарны гарны булчингуудад төвлөрсөн дасгал байгаа. Одоо дугаар маань одоо push up, гантил, push up, гантил гэсэн солилцсон одоо рутинаар явснаар 6 дасгалыг хийж дууснаар та энэ хөр рутиныг дуусгах болно. За, бүгдээрээ эхний дасгалтад орцгоё. За ингээд дараа эхний дасгал маань ninja push up бүгдээр 10 удаа санаацгаана. За хамгийн эхлээд э, ninja push up-ыг яаж хийх вэ гэвэл одоо гараа хоёр мөрнийхөө хэмжээтэй зай аваад яг ингээ сониач байгаа юм шиг санаагаад тэгээ доошоо өөрөө дүлхэж өгнө. Тэгээ tricep extension энэ. За энэ энэ үлгэр бүгд 10 дахь болно. За одоо хоёрхан бүгдээрээ. Араа. За ингэ ninja push up 10 удаа байлаа. Энэ дагсан маш үр дүнтэй таны цээж болон гаранд давхар орж идэг байгаа. Энд л кастаны утга утга учраа оршдог байгаа. Гатчлаа. <laughs> Яа. За одоо бүгдээрээ энэ дасгалынхаа хооронд та амралт авмаар бол 45-аас 1 минутын хооронд амралт авч болно. Хэрэв та нар exhausted буюу ядраагүй байвал шууд үргэлжлүүлэх боломжтой. За дараагийн дасгал маань юу вэ гэвэл за 20 дахь дасгал маань dumbbell swimmers буюу таны шуу болон 27-нд орох дасгал байгаа. Бүгдээрээ 10 яд борхолно. Талдаа 5 гэсэн үг. За явсаа. Тэгээ bicep curl хийж байгаа юм шиг ингэж үрч чаад гэж барьж жагаад хөрөглөө удаан болгоно 1 2 хийцэн. Гээд э, dumbbell swing-ээр 10 удаа байлаа. За 3 дахь тасал маань юу гэвэл одоо мэдээж сүнэлт юу гэвэл frog push-а буюу монголоор орчуулсан мэлхий сүнэлт нэг өдөр 10 удаа эцгэн. Нэг яаж хийх вэ гэвэл энгийн сүнэлтийн байрлаагаад мөрний хэмжээтэй цэвэр дарлаа. Түр татаж өгөөд урагшлаад татаж өгөөд урагшлаад ингэж хөө За 10 удаа frog push up байла. Энэ асал маань яг голцын үнд орохыг бол таны мөр triceps hedge руу орж байгаа гэсэн үг. За дөрөвт асал маань hammer curls. Энийг хийхдээ та халах хэлбэрээр дэше өрнө гэсэн үг. Тэгээ энэ combo маягаар та бүхэнд харуулцгаая. хөрсөн ингээд дуустаа. За ингээд 5 дахь тасгал маань diamond push up бүгдээрээ хийцгээе. Гараа гурулжиж ийм бэлбэртэй шалан дээр тавиад 10 удаа сониг болно. Гарааг тавилаа. Хамгийн гол нь зөв техниктэй. Цээж дэше. 1 За ингээд down push up баруу дайлаа. Down push up маань одоо calisthenics-ийн төрлийн хамгийн үр дүнтэй push up-уудын нэг. Таны юунд орохыг бол таны цээжний дотор тал мөн tricep орж ирэх байгаа. За хамгийн сүүлийн дасгал руу орлоо бүгдээрээ. 6 дахь дасгал маань энэ болохоор negative curl буюу та одоо өөрийн дид дунд жингээ бариад маш удаанаар curl хийдэн хин гэсэн үг. 10 удаа бүгдээрээ. Ингэж бариад ингэж өрөөд хөргөлөө бүтэн болохгүй Зэ ингээд энэ удаагийн бүтэн full arm workout routine маань ингээд дууслаа. Та бүхэн даслыг эхнээсээ тоглуулад 2 удаа хийгээрэй. Тэгснээр таны тэр өдрийн чинь бүтэн гарын өдрийг хангах болно. За ингээд дараагийн дугаараар уулзцгаая. Баяртай. Who the hell is by, by, by Rob Brothers?